السلام علیکم میرا نام شاہد زمان ہے لائف سکسیس زندگی اور کامیابی یہ دو اہم چیزیں ہماری زندگی میں ایکزسٹ کرتی ہیں بیکاز زندگی کے بغیر لائف کے بغیر ہم ٹائم نہیں گزار سکتے کامیابی کے بغیر ہمیں جینا اچھا نہیں لگتا کامیابی کے لیے مختلف سکلز کا ہونا ضروری ہے جن میں ایک کمیونیکیشن سکل ہے کمیونیکیشن سکل بہت سے لوگوں میں بہت بہترین ہوتی ہیں بہت اچھے انداز سے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں محفل کی جان بن جاتے ہیں اور اپنی کاروبار کی بات کریں اپنی لائف کی بات کریں یا اپنی ورک پلیس کی بات کریں اس میں بہت کامیاب رہتے ہیں اور اس کی صرف ایک واحد وجہ ہوتی ہے وہ ان کی بہترین کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے ساتھ یہ اس پوری سیریز کی ایک پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے بات کریں گے اپارٹ فرام دیٹ ہمارا ٹو منتھ کا کمیونیکیشن کورس بھی اس وقت موجود ہے جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ لاہور میں ہیں تو آپ فزیکلی اس میں اپنی پریزنس دکھا سکتے ہیں and you not from Lahore تو یقیناً آپ ہمارا آن لائن سسٹم کے ذریعے اس کورس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں سو کمیونیکیشن اسکل کی یہ پہلے ویڈیو ہے جس میں ہم نے کچھ تھوڑی سی بات کی کمیونیکیشن کی اہمیت کے حوالے سے اور آئندہ آنے والی سیریز میں ہم لوگ مزید بات کریں گے کہ کس طرح آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو بہتر بنا سکتے ہیں تھینک یو